Esta es la segunda vez esta semana que suena la alarma sísmica, según va a temblar. A ver si es cierto. Si no me voy a enojar mucho. Según, va a temblar otra vez, amigo. Según. Puro fake. Ese es para un. ¡Oh! ¡Wow! Ahora sí está temblando, pero duro. Wow. Uf. Esto está durísimo. The fuck. Aquí está Aguas con los postes. Uf. Wow, wow, wow. Bueno, ya nos trajimos, eh, ya nos hicimos café, eh, traemos nuestras cobijas porque no vamos a dormir. Hoy no dormimos, pero ni de broma. Entonces, pues nada, nos espera una noche larga. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Amigos, está temblando bien cabrón. No sé si evacuar o qué hacer. No mames. ¿Qué pedo? Es como un terremoto, amigos. Voy a evacuar, adiós. Guau, guau Escuchen eso. Veamos. No lo puedo creer. Guau, guau, guau Vean toda la gente que evacuó, amigos. Qué puto miedo, qué puto miedo. Nunca había vivido un terremoto así. O sea, todavía no, no he visto las noticias. No sé si fue un terremoto, pero creo que sí. O sea, espero que todos estén bien. Wow, amigos, no lo puedo creer. Regresé a ponerme loción. Porque si voy a morir, voy a morir oliendo chingón, amigos. Y pues bueno, vamos afuera otra vez. Los perros huelen el peligro, amigos. El fin está cerca. yo no solo regresé por la alusión, también regresé a cerrar mi puerta porque la dejé abierta. En el pánico, eh, eh, eh, ya regresé cuando ya no se estaba moviendo nada. Dicen que viene réplica, pero pues, pues no sé, a ver, si hay réplica la grabo también.